Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan menjelaskan salah satu permainan edu games yaitu permainan detektif karang. Nah, untuk bermain detektif karang, kita membutuhkan beberapa perlengkapan, yaitu yang pertama spanduk, lalu ada dadu, dan ada keycard. Nah, untuk um, misalnya kalau di teman-teman di daerah tidak mempunyai spanduk ataupun dadu seperti ini, teman-teman di daerah bisa menggunakan kardus yang sudah tidak terpakai seperti ini. Lalu teman-teman bisa menuliskan angka di sisi-sisi kardus ini. Contohnya, satu, angka satu, dan di baliknya itu adalah angka enam. Nah, selanjutnya. Nah, contoh alternatif selain tadi yang seperti ini ada dadu ah. kalian bisa membuat dadu dari kardus yang sudah tidak terpakai seperti ini nah kalau misalnya teman-teman nggak ada anduk seperti ini teman-teman bisa menggunakan alternatif lain teman-teman bisa menggunakan terpal ataupun e, di lantai nah teman-teman tinggal menuliskan angka saja di dalam kertas dari 1 sampai angka yang teman-teman inginkan contohnya contohnya seperti ini nah kertas-kertas ini teman-teman bisa tempelkan di terpal ataupun di lantai jadi teman-teman tidak tergantung dengan spanduk yang teman-teman butuhkan selanjutnya yaitu adalah lem untuk menempelkan kertas-kertas ini di atas spanduk ataupun um, sorry maksudnya di atas terpal ataupun di atas lantai Nah, ini adalah contoh um, alternatif atau cara lain untuk bisa memainkan permainan detektif karang. Nah, selanjutnya kita langsung aja mulai ke permainan.